паблика э, по нейрадуке, там ну, не только мужские нейрады, у меня набор был таких, которые похожи на то, о чем я говорила. Но это склонение к я видите, это способ, который протестуются гендерные мужчины по отношению к тем, кого меньше привилегий, чем чаще всего к женщинам. Это способ э, свысока или просто очень авторитетно часто оказывается, что за этими объяснениями стоит полное незнание была на вечеринке с подругой, и хозяин дома, узнал, что она недавно выпустила книгу об известном фотографе 19 века, начал рассказывать о другой важной книге, об этом фотографии, фотографе, и рассказывал таким облогом, что его друг удалось прервать и поведать ему о том, что книга с сведениями, которые он э, получал, принадлежит ей. И вообще из его речи стало вдруг понятно, что он информацию вообще не в Нью-Йорк Times. Таймс, как вот. И когда дискуссии, ты, когда я в дискуссии упоминаю Windplay, наверное, многие с ним сталкиваются, меня обвиняют на Англии и говорят о том, что половые органы моего собеседника мне человека заслоняют, и я отказываю мужчине способности дискутировать, а, да потому что он родился мужчиной. Ну и на самом деле это тоже мэнсплейнинг, потому что мне это говорят. Вот. А, но обычно эти мужчины не понимают, ну, не хотят понять, э, что суть моей претензии к ним не в том, э, что они мужчинами родились, а в том, не в их половых органах, а, а в гендере, то есть в социальном мишуре, который этих обладателей этих половых органов с рождения сопровождает. Я когда сейчас по улицам хожу и езжу в транспорте, я часто а, ну, в общем, людей смотрю и прислушиваюсь, и вижу э, много парочек, э, в которых э, мужчина всегда очень важно что ему сразу постепенно рассказывает спутница, она на него смотрит так, как кайфует, и, и молчит. А он часто рассказывает какую-то ерунду. Я слышу, что он ерунду рассказывает, ну, что-то ерунду делать. Вот, и я сама такая же была тоже, ну, то есть я была приучена слушать мужчины и рот открывала, и на самом деле не всегда даже слышала и могла думать о своем, но а, не всегда вникала, и мне было неинтересно иногда, но а, эмоциональное обслуживание оказываешь, когда даешь время, внимание, это такой билет, э, ты нормализуешься, тебя мужчина одобряет, ну, ты получаешь, хороший получаешь. А, вот. Ну и таким образом э, мужчины почти никогда не сталкиваются ни с сопротивлением, ни с трансгендерными мужчинами, а, ни с попытками оспорить и задать вопросы по существу от тех, кого меньше привилегий. А вот. Это иногда, потому что ну, то есть, действительно, знаете, как в игре герои, когда находишь какой-то артефакт, потом еще собираешь из этих артефактов еще один артефакт, у тебя там плюс не знаю, защите, уже и харизмы и дипломатия И тут тоже вроде как бы там плюс 100 к харизме, и ты даже не думаешь о том, что, может, он что-то не то говорит. Вот, а иногда ты понимаешь, что вроде бы что-то не то, ну, нет ресурсов. Ну, ты понимаешь, что тебе отвечать ты на его уровень не можешь отвечать, у тебя меньше ресурсов и минус харизма. Вот, и они не сталкивались с этим сопротивлением никогда, и, в общем, вырастают вот, в уверенности, что такое вот они говорят, а это все правда. И вообще ты даже не поспоришь. Вот. И главное, что это вот мнение, не только оригинальное, свежее такое, но еще человечество без него не обойдется, поэтому его всегда надо везде оставить обязательно. поэтому я вот так раньше, сейчас я меньше уже стараюсь этим заниматься, потому что устала. Ну, раньше я смотрела, и вот что не будет написано там про женский вопрос, не знаю, про женский туалет, там была статья на Винджи, например, вообще что угодно, там всегда очень много комментариев у мужчин, всегда вот такие, всегда очень большие, и много букв, они такие многозначительные, ну, а, а ну, я там разные а, да. Вот, и, ну, значит, что там говорится, сомнительные сведения об истинной природе женщины, что вот э, ее природа женства не нравится мужчинам. О биологическом предназначении женщины, рожать детей, должен быть мужчину слушать в исторической обусловленности неравенства, что всегда так было, женщины никогда ничего не изобретали, для прогресса ничего не делали, женщины не участвовали в Великой Отечественной войне, мужчины создали цивилизацию, а, женских потребностях мужчины тоже знают лучше, о а женском самочувствии во время месячных и беременности они знают вообще всего. О материнском инстинкте они тоже знают, об абортах знают, что такое лесбийский секс они вообще не понаслышке знают. А почему ну, существуют лесбиянки, они знают, и о том, что такое для женщин изнасилование, они, естественно, тоже знают. А, вот, например, ну и как вот вести себя, а, если тебя так как ему это объяснять? Или так, например, тоже. Тоже, может быть. Вот. То есть, ну, по сути, лендсплеинг это такая вещь. То есть просто у тебя нормального мужика не было, который тебе бы все объяснил. А вот. И э, я, когда начала быть феминисткой, я очень много еще общалась с мужчинами, а сейчас меньше. И сначала я просто не хотела, например, замуж выходить, домашнюю всякую работу делать, и я сталкивалась с объяснениями на эту тему, конечно, что вот там мне э, рассказывали про мое предназначение, про то, что моя женская природа чистоту поддерживалась, и я говорила, «А я не умею, я у меня что же не женщина, когда я что-то, или что вы не ну, говорите. Вот. Потом я много спорила, очень горячих спорах я участвовала, очень много сил потратила ресурсов на какую-то вообще фигню, честно говоря, то есть доказывая, что вот там журналистка важна, ну, так, а, не, ну, журналистка не менее важна, чем там ты строитель и еще там, я не знаю. Я уже не помню никакого, но зато теперь я могу синтезировать эту информацию, и когда я вижу, там, первую фразу такого рода я понимаю. Вот, и что мне рассказывали вот, да, про женский труд и про то, почему труд делится мужской и женский, то женщины больше склонны к монотонной работе, а мужчины склонны к свершению. Потом я вот с одним хорошим другом прекратила общение, когда я жаловалась в соцсетях, что вот меня за задницу схватили на улице. Мне стало объяснять, что вот мой внешний вид так важен, закончил он тем, что сказал, что а, сексуально одетая женщина вообще не может говорить о равноправии. А я ему при этом даже вообще на вопрос не ответила, как я была одета во время президента, но я на самом деле была одета в драные там конкурсы, как он рубаш. Но это не важно. То есть он не знал вообще. Но он Потом, значит, еще что-нибудь рассказывает, что совершенно не важно, мужчина ты или женщина, главное, главное быть хорошим человеком, с раз учиться почему мы тут похожи, да, или нам совершенно все равно, кто ты гетро или ЛГБТ, белый ты или черный, нам все равно, но обычно это говорят гетро или белый. <laughs> А, вот. И если ты мужчина, то ты не обязательно знать, что женщины когда-то работали в шахтах, пока их оттуда не вытеснили, вернувшиеся свои мужчины. А сейчас работа в шахтах входит э, в список запрещенных профессий да, для женщин, которые более 400 а, ну, мужчина просто объяснит, что вы не хотите в шахту работать, только боретесь за свои права. А, вот даже вот налог. Ну, это вот очень хороший паблик, там много веселых, и одновременно печальных. Все эти можно встретить. Да. Так, потом что я видела в своей жизни, пока я участвовала в физкультуре. Вот мне рассказывали, например, с очень серьезным умным видом, а почему в кино рекламе женщинам обязательно быть молодыми, подтянутыми, а мужчинам не обязательно, что вот мне объясняют, что это лучше продается, потребителя такой запрос, ну то есть я там глупо и не понимаю. Вот. А почему потребитель такой вопрос, ну, запрос? Ну, это не так важно. Вот, тоже это в диалоге, в диалоге оно всегда, всегда присутствует. А, вот. Что еще? Потом еще мы начинали, вот, да, почему женщины пользуются косметикой, хотя к сексуальным мужчинам не меньше, Не почему, почему обычно не доходит, а просто объясняли вам, что вот, женщины сидят на диетах, потому что они хотят быть сексуальными, а мужчинам это не так надо. А что мужчины еще знают э, не понаслышке как избегать насилования, потому что их реже насилуют, вот, ну, и они обязательно этим соображением всегда поделятся. И как нужно на приставание реагировать, что это комплимент, тоже расскажут. И почему мужчины сидят лицо расставив ноги, это биология, анатомия, биология вообще, она правда в изобилии присутствует. Почему э, домашнее насилие существует и вся власть у мужчин, и почему изнасилование, и почему приставание, это все биология, биология. Биология классная. Вот, да, это тоже такой классный мейнсплейнинг, человек очень подбирается в журналистике. Ну, и что еще? Например, ну, тип равноправия ЛГБТ, то, что я биология, ведь все мужчины биологически должны любить женщин, ну, как бы, у которых волосы на ногах биологически не растут, подмышками тоже. Вот, а гендер нам дан природой и Богом тоже, поэтому с детства надо навязывать. Вот. Необходимо жить э, нуклеарной семьей, заниматься сексом бесчетное количество раз, рожать при этом одного детей, тоже условно биологически. бороться с домашним насилием и умышленными приставаниями. То есть нужно либо идти на, саморо... на самооборону, конечно, бить, кто к тебе пристает. Мне не раз, ну, я до типа, сих пор продолжаю жаловаться на приставание, мне говорят, как раз ножи часто, про которые Мария говорила. Да, ну, нож, да там и вот каждого, ну, не повадно, ну, классно, да, Татьяна Андреева, например, помню все, кто сидит 7 лет. Или, например, удовольствие можно еще получать от того, что тебе на улице перестают то, что это приятно. Скромнее одеваться, тоже хороший способ. Вот. И, ну, а по мере того, как я остановилась более школе радикале, моего круга мужчин, который про ребро, например, говорят, что женщина не способна, что она там ребро, <laughs> пропадает. практически, как мы знаем, больше, чем 100% всех с ними общается. Вот. И поэтому, например, я знаю ну, большинство феминисток, и у меня в том числе с представителями левого движения а, очень часто, ну так скажем, не согласия, да, потому что они считают, что они женщины будут освобождать, а женщины для этого не очень нужны, и нужно возглавить. Ну, а мы без них можем жить. Вот. И вообще мужчины, которые за гендерное равенство выступают на словах, они на самом деле опаснее всего, потому что даже вот я в себе чувствую потребность, надо, «А, боже мой, он сказал, что он за гендерное равенство, сейчас надо его обслужить быстро. И все ему сказать там, и почтение, вообще благодарность, э, и немножко целовать, и все такое. Вот. И они невинные вопросы все эти задают, э, и вроде бы уже сотни женщин эти вопросы успели ответить, все в гугле, но он все хороший, пусечка, он же за гендерное равенство. Сейчас э, я с ним буду силой. Вот. Ну и обычно после фразы за гендерное равенство следует какой-нибудь «но», и там такая тоже сентенция, почему там вот, э, как надо бороться за это равенство, и что это такое вообще, и почему не согласны с феминистками, ну, все равно ну, там в итоге объясняешь. Вот, и еще они считают часто, что... Ну, то есть это действительно такая есть манера сесть некоторым образом на шею, сказав, что ты за гендерное равенство, и заставить себя таки обслуживать, вот объяснить тебе, что ты должна делать, как ты должна всем там ходить, рассказывать, всем все объяснять, ни с кем никогда не ссориться, быть милой, объяснять, объяснять, объяснять. Сначала ему объяснить, не отказывать ему, это никогда не зашло. Потом прямо всем остальным тоже, и да, иначе ты портишь ему шовинизм, за который он, конечно же, выступает и очень сильно переживает сейчас используешь. Ну вот. А иногда им говоришь, ну, а вас, вас как волнует настоящий феминизм, ну, вы тоже сходите, поговорите там, с мужчинами, почему женщины не стоит насиловать, а, ну, сделайте то, что они говорят, ну, у нас там не Хорошо. Вот. Еще мне, например, часто рассказывают, что у меня там вот симпатичный журналист из Петербурга проблем связан с гендерным мышлением девушка хороший, Не может быть. Ну вот, и гадаю по аватаркам, по гендерным бюллетеням. Вот, потом еще объясняю, что надо там бороться, да, вот вы не с тем там можете э, там, телочки какие-то, или должны с призывом в армию мужчин бороться, или, не знаю, за увеличение пенсионного возраста для женщин. Потом что еще? Геи с лесбиянкам, что а дискриминация лесбиянок, она гораздо менее серьезная и важная, чем дискриминация геев. Вот. И они вообще лучше знают, чем лесбиянки, конечно же, как, как им живется. Вот. И, ну и а в чем проблема, собственно, с, с мультиплейнингом, так, это похоже. может сейчас, потом ты носик объясняет, что я дура очень странно понимаю статью, которую написала. Но он понимает, наверное, его. А, так. Мэнсплейнинг э, демонстрирует власть, сбивает с толку, мешает обрести уверенность, открывоте и состоятельности. На него уходит очень много ресурсов, которые в личной жизни, в политической можно было потратить вообще на что угодно очень много сил, у меня все время шумные споры с непонятными какими-то вообще персонажами. Сейчас, когда я ну, вижу, то я уже вообще прохожу мимо, хотя еще был момент, когда я с чувством солидарности вписывалась в такого рода споры, тоже чтобы защитить кого-то. Я-то знаю, что он сейчас будет делать, а она не знает, она начинает, ну, ну, нет, сильная тоже. Вот, и когда телочка гей начался, например, я уже как профессор Мориарти, ну, так наблюдала просто, что происходит. Вот, и все вот эти мужчины статусно уважаемые, они всем женщинам, которых я там видела, и подругам моим, каким-то незнакомым, я видела ну, читала, всем это объясняли, что нет связи между вербальным насилием и что они все против физического, они прямо, у них душа болит, они все против домашнего насилия, например, но как бы девочка а анекдот про блондинок про изнасилование. Ну, у меня есть любимый анекдот про изнасилование, ты писал. Я его рассказываю, но как бы, а в чем связь-то? Писал. Вот. И тогда, в общем, да, потоки мэнсплейнинга затопили интернет и потоки газлайтинга онлайн тоже не стопили. Вот еще учат, да, что если ну это и газлайтинг, и мэнсплейнинг, то есть это вот так учат. Что, конечно, у вас есть проблема, но у нас так вообще все плохо, ну, у нас такая плохая власть, что нам нужно объединиться.